Ini respon founder misi guys. Nah, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Minggu ni gaji aku sepatutnya masuk 800. Gaji aku sepatutnya masuk 800 tapi dia bagi dah hanya 300. hanya 500. 300 lagi tak dapat. Allah, kenapa ya? Allah. Seorang rider Food Panda mendakwa telah dizalimi oleh syarikat perkenaan berhubung soal pembayaran gaji. Menurut satu video yang dimuat naik di akaun TikToknya, pemuda itu mendakwa gaji yang sepatutnya diterima berjumlah RM800 okay. hanya diterima sebanyak RM500. Kenapa ya Gisya kok bisa begitu gitu kan? Allah, kok ada orang kayak gitu ya? Menurutnya, ia berpunca akibat tindakan membatalkan pesanan oh. selain menyatakan akaun IT miliknya juga telah digantung syarikat selama beberapa hari sehingga dia tidak dapat membuat penghantaran. Allah. Difahamkan pemuda itu yang baru saja pulih daripada penyakit kanser tahap 3. Ya Allah guys. Kanser guys, kanser. Ya Allah, ya Allah. Abang sihat-sihat ya. Abang sihat-sihat abang. Sehat, sehat, abang. Berkat umur panjang umur abang. Harap pihak Food Panda dapat memberi respon segera kepada email yang telah pun dihantar. Sementara itu, pihak misi founder telah tampil menjelaskan mengenai perkara tersebut selepas akaun milik misi itu menjadi sebutan netizen. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya minta sangat jasa-jasa baik korang untuk tolong viralkan video ni supaya sampai kepada pihak Hub Bandar. Sini aku nak buat luahan sikit kepada pihak Hub Bandar. Ah, dalam nak dalam nak dekat raya. Kau faham nak nak dekat raya. Idea aku tak apa sebab kena datang selama 3 hari minggu lepas. Lepas tu minggu ni gaji aku sepatutnya masuk 800. Gaji aku sepatutnya masuk 800 tapi dia bagi hanya 300 hanya 500 300 lagi tak dapat Lepas tu aku pun kerja sehari lagi. Aku kerja sehari. Lepas tu dia gantung pula tiga hari. Kau tak faham kau penat lelah. Aku kerja. Tiga ratus tu bagi aku nilai yang besar. Kau tahu tak? Nilai yang besar sangat. Tama-tama salah keadaan sekarang ni aku memang betul-betul memerlukan duit. Kita aku kena gadai. Lima ribu. Aku nak ambil before air tapi Dah jadi macam ni kau nak rumah sewa aku Kat kampung 6 bulan tak bayar Kalau kau nak cakap Kenapa kau tak struggle daripada awal Aku baru je sihat daripada Cancer tak 3 Aku baru je Sihat daripada sihir Bulan 11 hari tu aku baru je Bangkit balik Bulan 11 tahun lepas aku bangkit balik aku bangkit balik dengan dekat dan aku kosong kau faham tak keadaan aku kosong aku pinjam duit mak kat aku sibu untuk bayar deposit motor aku beli motor aku buat buat bandar KKL kalau kau tak percaya aku sampai buat buat aku penat lelah aku buat buat bandar sampai aku buka puasa potong motor kadang-kadang sahur berapa tak sempat sebab aku buat buat bandar daripada pukul lima petang sampai sahur semua aku buat food panda. Ini aku nak aku dah email food panda. Aku dah email food panda. Aku cakap uh, gaji tak cukup. Atau kenapa gantung? Dia, dia balas dia cakap pendapatan tak ada yang tak cukup. Semua dia bagi cukup. Aku dah tunjuk setelah semua bukti lah. Dia cakap aku kena kata sebab cancel order. Kalau korang tak tahu, korang boleh tengok duit aku. Duit aku tak pernah cancel order. Aku tak pernah nak cancel order. Aku perlukan duit takkan aku nak cancel order. Duit aku 100-100 SC ada Aku tak pernah So aku dah tak ada Atau Hai, Assalamualaikum. Saya rasa ramai dah tahu isu ni. Jadi okay. benda ni kita tak hairan lah sebab benda ni kerap laku. So, ramai yang tag misi dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook. Tapi apa yang kita nak buat? Kita tak dapat nak buat apa-apa pun sebenarnya. Tapi kita bangunkan misi delivery yang mana misi delivery ni malang sekali banyak rider-rider daripada company yang korporat ni mereka tidak mahu join misi sebab uh, bagi mereka misi ni satu benda yang yang baru dan malah orang Melayu yang buat malah si Mamat ni yang buat jadi benda tu ada ada isu sikit kenapa dia orang tak nak join um, jadi kononnya benda ni tak boleh pergi jauh mana mungkin app ni tak ambil untung macam mana nak survive tapi kita dah 2 tahun survive kita dah 2 tahun jalan stabil je tak ada masalah apa kita buat misi ni semata-mata untuk jaga hak vendor dan juga rider tetapi banyak rider yang tak faham benda ni rider yang mana nak join misi tu dia orang cuma nampak aku nak buat job profit delivery semata-mata dan aku nak yang tu je tak boleh kita tak boleh semata-mata yang tu kalau kita semata-mata yang tu sama je sebab misi tak sama dengan yang lain. Kalau misi sama dengan yang lain, kita dah potong dah duit vendor, kita dah potong dah duit rider. Tapi kita tak buat. Kita tak ada potong mana-mana. Kita bukan fokus pada keuntungan. Kita fokus pada nak jaga hak rider dan juga vendor. Jadi rider yang nak join misi ni, memang yang mana join tu sebab dia nak berjuang sekali. Sebab selama ni kita selalu tengok uh, rider nak boycott, rider nak itu, nak buat itu, nak buat ini. Tapi tak ada apa-apa pun yang berlaku kan? Tapi apa yang misi sedang buat ni, kita buat benda yang real. Okey, kita bukan lagi bersuara tapi kita buat terus, kita buat sampai jadi. Dulu waktu kita mula-mula bangunkan misi tu, tahu tak berapa yang kita dapat dalam masa satu bulan? Berapa sale yang kita dapat dalam masa satu bulan? Tak sampai seratus ringgit. Tak sampai seratus ringgit. Dah ramai orang ketawa. Ramai orang mempelekehkan misi. Tapi saya bagi tahu kepada semua, apa yang kita lihat pada waktu mula tu memang benda tu kita kena lalui semua orang akan bermula daripada kosong betul, jadi betul. jangan ketawakan apabila kita masih kosong kita masih seratus ringgit, masih dua ratus ringgit. hari ni total semua sekali dah beratus ribu ringgit yang kita bantu buat jualan untuk vendor-vendor dan tahu tak misi tak ada untung pun misi tak ada untung yang untung cuma rider cuma vendor sebab fokus kita hanya yang tu sahaja jadi sebab tu jangan ketawakan apa yang kita buat. Apa yang kita buat ni adalah apa yang ampa semua nak selama ni tapi ampa tak nampak. Ampa pandang macam kita ni app delivery yang nak bersaing. No, kita kalau nak bersaing kita nak buat untung dah. Tapi tak ada, kita bukan nak buat untung, kita bukan nak bersaing dengan mereka. Kita nak buat satu option baru di mana rider untung 100% profit passive income seumur hidup walaupun dah berhenti sebagai rider kemudian vendor untung 100% tak perlu dah naikkan harga lepas tu customer boleh beli harga kedai sebab tu sekarang ni bila misi masuk je mana-mana kawasan customer akan mula beralih dan mereka takkan beli daripada tempat lain dah melainkan misi. Jadi apa yang kita buat ni benda ni besar. Saya harap rider-rider dekat luar sana nampak benda ni. Kalau nak join misi, bergabung dengan admin kawasan masing-masing dan berjuang bersama. Jangan datang sebab nak buat job delivery semata-mata. Berjuang bersama-sama. Mana-mana kawasan yang dah berjaya sekarang ni sebab rider, admin, vendor dan juga user sepakat nak buat perubahan. Oke, Allah. Alright guys, itulah tadi videonya dan sebab betul lah memang kalau istilahnya apa ya guys ya I tak paham juga lah macam mana kok bisa gitu guys ya perusahaan besar kayak Food Panda itu kan besar lah guys ya kalau kita lihat kan tapi ya kenyataannya seperti itu ada ada hal-hal yang demikian saya kurang tahu juga guys ya Allah semoga abang ni sehat semoga abang ni murahkan rezeki ya amin amin ya rabbal alamin kita doakan bersama guys ya Coba kita tengok komen kat sini dari kata-kata yang berterabur ayat tak tersusun. Jelas dia memang bukan mahu meraih simpati kosong. Dia bersuara dari hati. Dia betul-betul tersepit. Dia betul-betul sesak. Mohon siapa kenal bantulah semampu kita. Mukmin itu ibarat bata yang saling mengukuhkan. Aku mengerti. Semoga brother kuat pagi-pagi dah bergenang kelopak mata. Eh. Doa orang yang dizalimi sangat mustajab. Moga Allah merahmati dan memberkatimu diberi Kesehatan yang terbaik. Amin ya. Moga Allah permudahkan rider-rider kita dan dilindungi mereka setiap perjalanan mereka. Amin ya guys ya. Mereka tuh gini guys. Mereka bekerja ya kan. Mereka bekerja macam hantar uh, makanan-makanan uh, lah macam tu lah. Uh, itu memang sebenarnya pahlawan kita lah guys ya. Kita macam nak dah malas nak pergi, nak beratur ya kan. Nak macet, nak jam semua kan. Ah, tapi dengan adanya mereka kita terbantu, kita macam termudahkan macam tu. Sehingga kita tu boleh makan hanya duduk kat rumah saja macam tu lagi like, siap. Memang saya tak faham lah macam mana istilahnya perjalanan hirup pikuk macam fee dia, gaji dia dan lain sebagainya. Tapi daripada abang ni yang istilahnya membuat kita tu sebab adalah dia dah dapat 800, 800 tapi dia bagi 500 saja. 300 tak ada ha. Tak faham jugalah kenapa macam tu Ini maksudnya solidaritas daripada driver-driver juga diperlukan ya teman-teman sekalian. Kalau di sini ada Grab, ada Gojek dan lain sebagainya itu juga komunitas driver itu memang sangat-sangat bagus sekali guys ya. Jadi ada base campnya dan mereka juga istilahnya saling membantu satu sama lain karena mereka tahu bagaimana perjuangan ketika kita istilahnya mencari nafkah, istilahnya bekerja menjadi driver ataupun rider seperti itu guys ya. Allah Allahu Akbar Memang lah tak faham juga lah guys ya Semoga diberikan kesehatan semua ya Semoga Allah permudahkan urusan adik ini insya Allah adik ya kan Allah akan beri rezeki yang lebih besar dan banyak Amin Banyak sekali di sini guys ya Mendoakan adik tadi ya kan Ah, Allahu Akbar. Kadang kan apa yang kita lihat tak seperti apa yang sebenarnya. Contoh dalam ribuan pekerja, kenapa kita je yang tiba-tiba jadi macam ni? Adakah orang majikan saja suka-suka buat tindakan sebab rasa diri kebal undang-undang, ya kan? Adakah bos besar sendiri yang siasat semula hal mesti pekerja bawah juga kena jaga semua tu?